ички энергияны механикалык энергияга айландыруучу түзүлүштөр жылуулук кыймылдаткычтары деп аталат жылуулук кыймылдаткычынын негизги бөлүктөрү алардын өзгөчөлүктөрүнө карабастан негизги үч бөлүктөн турат жумушчу тело ысыткыч муздаткыч жумушчу тело жумушчу катары газ же буу колдонулат муздаткыч болуп айлана чөйрө саналат жумушчу тело ысыткычтан энергия алат андан соң жумуш аткарат дагы муздаткычка өзүнүн энергиясынан берет